Ты делаешь вид, что это не ты был, да? Как только я тебя увидела, ты сразу перестал. Кто опять украл мою резинку? М? Кто украл? Не ты? Если посмотреть, какая она обмусоленная, то явно ты ее не просто здесь так нашел. Нет, это не я был. М м-м. -м. Я вообще к ней не подходил, да, Геш? хитрюга какая. Ну да, ну да. Ну да, ну да. Ну да, сейчас пойдет вообще гулять. Скажи, это не я был. Да. Да, мой хороший. Я же не ругаю. Я же знаю, что я сама виновата, раз я ее оставила. Да, она сама обмусолилась Тихо, Рюсику.